Привет, друг. Меня зовут Макс Саныч. Я представляю твоему вниманию, как говорится, всю соль без воды, и поэтому все излагаю кратко, чтобы не утомить твой мозг обилием информации. Примечание. Для комфортного усвоения возьми карандаш или ручку с блокнотом и записывай делай пометки к своему случаю в жизни. Важно. Прежде чем слушать данную главу моей книги, обязательно нужно прослушать предыдущие главы, по порядку начав с первой и только потом переходить к прослушиванию данной главы. Переходи по ссылке, которая сейчас возникла в правом верхнем углу. Итак, продолжение книги. Для соискателя. Руководство или инструкции по поиску работы. Напомню о чем книга одной строчкой из предисловия моей книги. Сегодня будем фильтровать мутный океан вакансий. Приятного прослушивания. Глава номер 9. Эта глава будет посвящена нашей безопасности. Если на странице объявления есть ссылка на анкету, это не значит, что контора солидная. Это значит, что нужны ваши данные, фамилия, имя, отчество, возраст, из этого подбирается в кэл-центрах оператор по возрасту. Чтобы найти с вами общий язык при разговоре и ваш номер мобильного. Да там пишут, что ваши данные будут обработаны и вам обязательно перезвонят в течение недели. Вы такой, ой круто наконец-то я кому-то нужен. А на самом деле вам начинают звонить какие-то странные люди. Пытающиеся выманить у вас слово и записать ваш голос, чтобы потом выяснить в специальной программе за 3-4 минуты разговора с вами все данные о вас и вашем статусе. Понятно? Не стоит оставлять в интернете электронных следов под видом социопросов. Вас разденут до нитки и выпотрошат, как скотин, в буквальном смысле этого слова. Мне в течение недели наяривает какая-то папка с социопросом о колбасе. И самое интересное, что позвонившему номеру нельзя дозвониться, это игра в одни ворота и вы на воротах, где вам футболит со всех сторон. А вы не можете в ответку дать пас. Продолжение читай в следующую субботу. Подписывайся на мои каналы. С уважухой Макс Саныч.